Oke guys, ini cara buka ban motor yang gede ya, ukuran 140 70 R17 Dia bukanya pakai alat, dan langsung. Eh, gini dulu nih, seperti ini. Kita mau ganti ban. pakai ban besar, ban motor yang besar, ban gede, ban moge Nah, biasa berhubungan pakai tenaga. Kalau pakai tangan manual ini sulit, jadi pakai alat. Nah, udah gitu dibantu. sambil video-video buat di YouTube ini kita lagi di bengkel apa namanya nggak tahu bengkel apalah yang jelas ini <laughs> bengkel tambal ban ini kebetulan di sini banyak ada ukuran 140 per 70 eh, R17 ini orang walaupun kecil nih masih muda tapi pintar juga nih banyak akalnya kalau pakai tangan langsung nggak bakalan bisa oh. ini cara buka walaupun manual nggak pakai alat yang canggih tapi cukup efektif juga nih agak sedikit lama malu balapan depan gede. Ah, oh oh, itu mah kena waktu ya mentok touring ke touring. Nah, ah, ini kita bu tinggal buka. Oh. Nggak bisa pakai satu alat jadi dibantu lagi dengan dua. hadapan gede-gede. pakai kaki juga terbantu cara bongkarnya dan pasangnya atau gimana pasangnya kita lihat di pasar ini. Ya. Jadi bukan sekedar menggunakan otot, tetapi otak juga di sini diperlukan. <laughs> Dicek dulu itu Oke kita lanjut sekarang cara pemasangan Cara pemasangan Cara memasangkan ban Ini eh, uh, 140 per 70 nah, R17 Setelah dibongkar Sekarang dipasang bisnis angkut berjalan di lorong-lorong mencari bis tumpangan sampai iya tak ya Rud mau jauh teh mau jauh atau jauh? mau agak jauh tuh tuh ping tuh tuh ping mencari bus aduh sampai ribet begini. Tah, eta nya teh kita. Mana? Tah eta. Ari teu si Amang na tah. Tah ieu. Ieu. Iya nya. Iya. Iya, iya. Heeh, ieu. Ah, aing nangan nepi ka 7 tahun. Aduh, ketemu-ketemu juga tuh. Beres. Beres. Ayo, mangga, mangga. Mangga, mangga, mangga. Bangun belum ini ukuran 30. Kita sampai lagi dengan tenang. Progres pemilik. Nah, sebelum dipasang itu dikasih dulu poli ya. Oh, cairan 12 kasih cairan tubles nah, kasih cairan tubles cairan tunai di koas di kasur jenis tidak ada itu bisa sabu sabun ini untuk menghambat anginnya bocor mengalami bocor di oh, ah, ada yang bocor itu bisa tertutup jadi menghambat ah, kebocoran angin kelihatan sebelah-sebelah ini manual так, так. Спасибо, спасибо. masakan tidak terlalu ribet tidak seperti membongkar ini bagi motor yang gede motor-motor gede tinggal ngasih angin eh, terpasang sudah sekarang tinggal ngasih angin